Astăzi este despre a paria. Uh, Weetendex este a se lega și a se prinde. De la casele de pariuri, atât de multe prin București, mm, am uh, fost inspirată pentru acest verb, Înțeleg că a fost dorința unei uh, foarte cunoscute politiciene acum vreo 10 ani să existe atât de multe case de pariuri în uh, România, ceea ce mă miră foarte tare pentru că Uh, românii se plâng că n-au bani, nu știu de unde uh, găsesc bani totuși să joace, însă înțeleg că uh, ei au impresia că pot câștiga bani, numai că sunt sigură că pierd. Și se leagă, se leagă foarte tare de viciul ăsta, exact cum spune Dexul, aparia se lega. Um, ce să zic, ideea este că mai bine ne legăm de o promisiune a noastră că față de noi înșine că ne vom îndeplini visul decât să ne legăm de acest viciu îngrozitor. Lasă-mi și mie un verb. Ciao!